Jai Rat mà thôi. Jai Rat lắm rồi. Manjula piyang kar rahi hai. U G माप में लगे M D G W G Karunaratne महात्मा AWGTS සමරනායක WG සුරවීර මත්නා WG යසවති මහත්මිය එල්පිසයිලා AG කරුණාරත්න මෙයා මහත්මයා එන්න මහින්ද විතර आरजी सोमावती महात्म्य आरजी सोमावती महात्म्य सुरभि आरजी सोमावती के एम करुणारत्न બીજી ગુણવતી માં આપીએ કેમ કામના રત્ન એને બીજી ગુણવતી મહાત્મ્ય આજી ગુણતિલક મહાત્મા എം ഐ ഡി സെനേവിരാത്മ ഇക്മൺട്ട എന്റെ വെറ്റുണ്ട് RG Nita Pat Damayanti. EG Kiriya Maya. EG Nyanavati Mahatmiya. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ගන්න ගන්න ගන්න ගන්න ගන්න ගන්න ආ ඊජි ඥානව තියාවන්නේ මහින්ද කරුණාරත්න ඊජි ආයි ඊජි ජයවර්ධන ඊජි e සම්පත් සාමින්ද සිරිමල් අජන්ත මහත්මයා ඒකී සම්පස්ඨාමී ගාව. සිරිමල් රජන්ත රංජිත් කරුණාරත්න. රංජිත් කරුණාරත්න ගයාල් තරංග නීතා පත්මිනී KG පේදාස මහත්මයා කේජී වීරවර්ධන කේජී ගුණදාස මෙයා කේජී සෝමපාල මෙයා IG Jayaratne Raminda Keerthiratne DG Aruna Indika Senaviratne Nihal Santha Premasiri IMG සෝමලතා IMG ආර්යවති ආ සෝමලතා කියන්නේ නේද ජී සිරිවර්ධන සිරිවර්ධන ආවිල්ලා දැන්ලා ඉන්නවද ඉක්මනට එන්න ඉක්මනට එන්න අයිජී ලීලාවති මාත්මිය ඇවිල්ලා නැද්ද නිලුකා කුමාරී දර්ශනී සිරිල් සමරවීර ඉර්නේ ලිස්මයා එයාගේ කෙනෙක්වත් ඇවිල්ලා බලන්න නිලුපා කුමාරි දර්ශනිකම් සිරිල් සමරවීර එන්න එන්න නංගි බිස්නස් මෙයා ගත්තා නේ ආර්ජී සෝමසිරි ආර්ජී සෝමසිරි පාලිත සේනානායක හරි දැන් නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ UG ධර්මරත්න RIG ධර්මරත්න දෙන්නම ඉන්නවද ආ දෙන්නගේ ඉන්න ගන්න UG ගුණරත්න එයාට හරි මේක හරි UG ධර්මරත්න හරි මේක UG ආර්යවති නැත්නම් මේ ආර්ය කුමාරනේ නැත්නම් මේ ඉන්නවද ආ එන්න කියන්නේ තුෂාරි කුමාරි කරුණා රත්න වයිජී ගාමිණී රණතුංග ගාමිණී නේද? කවුද? අර මේ ඔයාලද? නැත්ද කවුද? ඉන්නවද කවුද? කුමාරිය නේද? ඒ වෙනම කවුද ඉන්නේ? එයා එන්න. ආ නෑ නෑ අපි පස්සේ දෙන්නම් ඒක. වයිජී දුසිත රුවන් කරුණාරත්න, කේජී විජේරත්න කුසිත මේ ඔක් ඉතින් ඒක ගන්න ගන්න ගන්න ඒක නතර මොනේ ගන්න මොකද කේජී විජේරත්න කවුද හා මෙයා මෙයා නේද මන්දි නේද මන්දි ආය මන්දි දෙන්න පුළුවන් නේද අනිත් ගාමිනේ ඔව් මම දෙන්න පුළුවන් නේද අලි ආර්ජී නන්දපාල ගන්න මන්දි NW දහනායක දයානන්ද දයානන්ද මේ මේක ගන්න එන්න දයානන්ද කේජී ජයවර්ධන මම නාම මත මෙහාට WG සිරිසේන කවුද WG සිරිසේන ඉන්නවද ඇවිල්ලා සිරිසේන නැහැ ඇයි ඒකට මේ එතන මොකද කියන්නේ W Nandawathi WG Jayadana Nandawathi K G ગામની પ્રેમતિલક કેજી નિરોશન રુવાંત රුවන්ත නායක අවුරුදු ඉන්නවද? මම තමිල නිරෝෂන් ගුණදාස ගුණවර්ධන ආර්පී පියසේන RPPS ආනන්ද ප්‍රියංගිකා උදයංගනී සමන් කුමාර ගත්ත කට්ටිය යන්න තමන්නේ බන්දුල ජයරත්න චන්ද්‍රා මැදගෙදර ඒක ගන්න එකක් හරියම මන්දිය KG Dayawathi Hold it down. Hold it down. My pen. I'm a pen. That's how I'm going to Prasanna Munageera KG Jayalak Munageera Jayalak Munageera KG Jayalak Munageera හරි මංජුල රාජපක්ෂ හරි ඔයක තියෙන එක තමයි එම්ජි හේමලතා කරුණාරත්න ඔයාගේ මුතුන් මේ පරිගාමිනිකේ තුනම ගාමිනිකේ ප්‍රධාන වල මොනවද ආවේ අරංගිය ඥාන කියන ඥානෙ මේක නිබයි ඒක දෙන්න පාස් කරේ එන්න එන්න මෙහාට එන්න තුනක් දුන්නා. තුන එකක් ගෙනිච්චනේ. ගත්තද? ඔයාලේ අම්මගේ එකයි, ඔයාගේ එකයි එකයි. ඒත් එතකොට කුඹුලා ගන්නෙත් එකයි. කඩේ ගන්නෙත් එකයි. තුනම ගත්තද? ඔව් තුනම. ආ, යන්න යන්න. යන්න. දුෂ්මන්ති ජානකි. ධනුෂ්ක සමින්ද ලසන්ත මනුෂාන් ගුණදාස. ලසන්ත කේ නානායක්කාර. සම්පත් ධර්ම හරි පොඩි කේජී ජයවර්ධන සම්පත් ධර්ම රත්න ඉන්නවද එස්ඒජී විමල වීර හරි සජිත් සමරවීර නෑ නේ තනුකා සමරවීර සේනාරත්න කවුද? සේනාරත්න පොද. සේනයට. ආ හරි. ජනක සේනාධීරයට දුන්නා. ජනකගේ ගත්තද? ජනකගේ ගත්තේ නැද්ද? ජනකගේ. මලින්ද කුමාර. මේ කවුද ඔයාලගේ හම්බුනේ? ඔව් දසනායක කියලා කියන්නේ දසනායක. දසනායක. දසනායක මෙයා. මෙතන කවුද? දිසානායක. දිසානායක. මේක තමයි මේ අපිට හොයාගන්න බැරිම කවුද කියලා. ඔව්. ඔයාලට කතා ගන්න. ඉතින් පොට කියනවා හරි ගන්න. එහෙම නැතයි ඉතින් බලන්න. එහෙම නැතයි මේ පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒ අර අතන කියලා. ඔව්. ඔයාට කතා කරලා හරි මේ ගේන්නේ මම යන්න කියන්නේ නම කියන්නේ එන්න එන්න මම එයාගේ නම දාලා තියෙන එන්න ගන්න ජානකි කියලා මේ නම කියන්නත් කියන්න පොඩ්ඩක් මේ ඔය නම කියනවා නම බැලලා දෙන්න නම මගේ ගත්තා. ආ ඒ ජයවර්ධන ආ ආ එන්දකොල්ල ගම්වාසීන්ට බෙදා දීම තමයි අද මේ උත්සවයේ අරමුණ. ඒ අනුව මුලින්ම අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා අපගේ කාම්බෝජේ ස්වාමීන් වහන්සේට රත්නසිරි ඉදිරිත පන්තසීලයේ පිටුවන ඔතං සරණං ගජා mang saranang gacchami sanghang saranang gacchami pe pepotang pe sang kang saranang kecami tatiyam pe putang saranang kecami tatiyam pe tuamang saranang kecami Vicariya Viramani Sikhapatam Samatiyami Musavata Viramani Sikhapatam Samatiyami Suramirayama Chapamata Dhanavira Menisikha Sikkhapadang Samadhiyami ඊළඟට KG Malani Vijayalatha MG Violet KG Ranasinghe ඈ? ඔව් පාල් පැකට් එක ගන්න කේජි රණතේ හරි ගන්න හරි K G Lionel Munasinghe Lionel Munasinghe නැත්නම් ඉන්නවද මේ හිකෙන් වගේ P G Indra Kumari P G Indra Kumar L P G Jayawardena L P G Gunawardena ඒ ගන්න බලන්න YG උපාලි උපාලි මහින්ද අයි අයිජී චන්ද්‍රිකා එම්ජී සඳරුවන් එම්ජී සඳරුවන් නේද වයිජී කුතුමාවති එම්ජී චන්දකොළඹ ඔය බබාලා වඩානින්න එන එන්නකො නම කියලා ගන්න. යන්නකොල්ල කියලා. මේ නම බැරිද? MG සෝමසිරි. කියලා සෝමසිරි. දැන් ඔය එන්නකො බබාලා දැන් නම ලියාගන්න ඉතින් ටීජී සුනිල් සාන්ත මේ පැත්තට උත්තර කරලා ඉවරයි ජගත් ජගත් හේමචන්ද්‍ර ඩීජීජී සුනිල් සායක ටී නරසිංහ නරසිංහ ද මාරසිංහ පැහැදිලි නේද දීලා ආනන්ද මත මේ දැනගමු අවයනම් කියන්න ආර්ජි නදීකා කුමාරි ටීජි ටීජි හර්ෂණ ගයාණි ආර්ජි ධනවති මම බලන්න දෙන්නේ එන්න ගන්නවද? दीदी जी अशोका मालनी अशोका मालनी दीदी जी अरे अरे अरे M D Padmini M D Padmini M D Tilakaratne M G Bandula Kumar Tilakaratne Sajith Kumara Tilakaratne MG Gunapala MG Gunapala MG Gunawardena MG Gunawardena දැන් ගියාද යන්න එම්ජී වික්‍රමරත්න එම්ජී වික්‍රමරත්න එම්ජී වසන්ති එම්ජී වසන්ති යූජී කල්යාණවති යූජී කල්යාණවති අය ගුණවතී කෙනා ගුණවතී ආර්ජී කීර්ති රත්න ආර්ජී කීර්ති රත්න නන්ද ආර්ජී කීර්ති රත්න කීර්ති රත්න අධ්‍යාපන ලබන ගෞරවනීය ආමරණාසන දෙපළගෙන් අවසරයි. ඒ වගේම මහමංගල ආධාර සමිතියේ අපේ මහමංගලතුමනි අපේ ප්‍රාදේශ සභාවේ කර්මනාකම් සහකාර ආනන්ද මහත්මයා ඒ වගේම රුවන් පතිරණ මහත්මයා ඇතුළු මේ මාධ්‍යවේදී මහත්මයානි ඒ වගේම ගන්දගොල්ල ප්‍රදේශවාසී ආදරණීය දෙමාපිය වරුණී පොලිස් පොලිස් සියලු දෙනාගේම අවසරයි. අද ඊටාම සතුට වෙනවා. අපි විශේෂයෙන්ම මේ දිනවල මේ රටේ පවතින තරුණ ඒ කොරෝනා වසංගතයෙන් පසුව ඇතිවී තිබෙන තත්ත්වයට යම්කිසි සහනයක් ලබා දීමේ අරමුණෙන් විශේෂයෙන්ම පල්ලේපොළ විහාර වේලුවන පිරිවෙනේ කෘත්‍යාධිකාරී එවනත්තා විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති ඒ වගේම තායිලන්ත විශ්වවිද්‍යාලයේ විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය වල්ලූරුව පියරත නාමතුන්ගේ මැදිහත් වීම තුළ තායිලන්ත බෞද්ධ විශ්වන වහන්සේලා සහ ජනතාව ඒකරාශී වෙලා එකතු වෙලා මේ ලංකාවේ අද පැවතිලා තියෙන තත්වයට යම්කිසි සහනයක් ලබා දීමේ අරමුණින් සහල් එවන සහල් පරිත්‍යාගයක් සිදු කරලා තිබෙනවා. ඒ අනුව අපි මේ කැන්දගොල්ල ගම්වාසී ඔබ සියලු දෙනාටම මේ අවස්ථාවේදී ආරාධනා කළා මේක මේ වෙලාවේ යම් කිසි අපේ බලාපොරොත්තු වන ආකාරයට තමන් වහන්සේට යම් කිසි පරිත්‍යාගයක් සිදු කරන්න ඕනේ කියලා අදිෂ්ඨාන කරගෙන තමයි අද මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේ විශේෂයෙන්ම මේ සඳහා දායකත්වයේ දුන්න මමාරයේත සඳහන් කළ අපේ ගෞරවනීය මහාචාර්ය ආනන්ද වහන්සේට ඒ වගේම තායිලන්තයේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ප්‍රමුඛ තායිලන්ත රජය සහ ඒ ජනතාවට මගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේදී පුද කර සිටිනවා එසේ පුද කරමින් මේ වැඩ කටයුතු අපි ඉදිරියට කරගෙන යන්නට අවශ්‍ය කටයුතු කරන ඒ වගේම අපේ පීලාස් මහත්මයාට අපි දැනුම් දුන්නා මේක එතුමා තමයි අද මේ අවස්ථාව මේ ස්ථානය සූදානම් කරලා අද අත්‍යවශ්‍ය කටයුතු නිසා සහභාගී වෙන්නට ලැබි වුණත් ගම්මාසයේ ඔබ සියලු දෙනාම සහභාගී වෙනවා ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී අපි මේ වැඩ පිළිවෙල ඉදිරියට කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා జగత్తేవ చంద్ర గత బాబాల గత ఎంజి సిరిసేన ఎంజి సిరిసేన ఓవెన్ ఓవెన్ ఓవెన్ ఓవెన్ ఎంజి చాంపిక కుమారసిరి అయ్యా అయ్యా දන් දෙකද තම් දන් දෙක කුමාරද MG ඉන්දක වික්‍රමසිරි ඊළඟට MG අරුමා MG අරුමා කවුරු හරි ඉන්නවනම් ඒ නෑදෝ කෙනෙක් හරි ගන්න දෙන්න දෙන්නේ කොහොමද MG Wickramaratne Indumathi S P Ajantha S D M G Tikiri M G M G Nimal Jayaweera Nimal Jayaweera M G Ranjan Jayaweera T G Sampath T G Sampath දත්ති පියදාස පියදාස කවලෙන්නේ කොහොමද දත්ති ප්‍රියන්ත මාලක බණ්ඩාර රජී කාන්ති ලකා. දෙන්න පුළුවන්. කාන්ති ලකා. M G Samantha Dharmasheeli. Samantha Dharmasheeli. P G Somawathi. P G Somawathi. පිරිදී මල්ලිකා දමයන්ති. මල්ලිකා දමයන්ති. මල්ලිකා දමයන්ති. එනවද? පිරිදී මල්ලිකා දමයන්ති. නැන්න පුළුවන් කෙනෙක්. එජ්ජී ගුණරත්න. එජ්ජී ගුණරත්න. දැන් පුළුවන් නේද? UG සුසන්ත කීර්ති ඥාන සුසන්ත කීර්ති ඥාන සුසන්ත කීර්ති ඥාන නේද දෙන්න පුළුවන් UG කීර්ති ඥාන ආයෙකට මේ ඒත් එහෙමනේ ඒකත් එහෙමනේ ඕල් නැතිලා ගෙන්න. ඕල් නැතිලා ගෙන්න. HG Samarawickrama. Samarawickrama. HG ඕල් නැතිලා ඒක ඒක ඉඳලා. ආ එහෙනම් මේක දෙන්න එකක් දෙන්න දැන්. එජ්ජි සමර වික්‍රම. සමර වික්‍රම. දෙවිලක් ගේනවා. මේ මේක ගන්න. ආ අරකල් දැම්මයි. මේක නමවත් ලියාගෙන යන්න ඕනේ. MG බස්නායක. ජීපී. පුළන්නේ වඩන MG බස්නායක. MG ඥානවති. MG ඥානවති. UG සුමනාවති. KG සිරිසේන. කේ.ජී. සිරිසේන ඩබ්ලිව්.ජී. ඉන්දික ඩබ්ලිව්.ජී. ඉන්දික ඩබ්ලිව්.ජී. දිමර්ධිකා කීර්ති කෙනෙක් ගත්ත ගත්ත ගත්ත ඩබ්ලිව්.ජී. කලු කලු තාලු හරිද K G Sushantha Priyantha Kumar K G Sushantha Priyantha Kumar K G Siriwardena K G Siriwardena K G Ranjith Rajapaksa K G Ranjith Rajapaksa K G Nimal Karunaratne W G Sujith Chandrasiri Sujith Chandrasiri T G Gunadasa E K G Anulawathi E K G Anulawathi D G Dinesh Thurang M G Chamara Pradeep Kumar Vimal Singh එනවද? දෙකක් එම්ටි වසන්තලාල් දිසානායක. ප්‍රියන්තලාල් ප්‍රියන්තලාල් නේ? M T Nihal Suraweera. M T Nihal Suraweera. H G. Suranganie Suraweera. UG Anulawathi MD Sumanalatha MD Sumanalatha Nanda Swarnalatha MG Wimalasena MG Wimalasena KG Chandrawathi KG අරන් කියලා තියෙනවා අර පැත්ත බලන්න අරන් කියලා ඊළඟට WG ධර්මරත්න WG ධර්මරත්න IG පුංචි බණ්ඩා ඊළඟට අමරේ කියලා Amaradasa Amaradasa K Ajith Kumar H M Jayasri H M Jayasri N D G Nihal Gunawardhana N D G Chaminda Kumar Singh Chaminda Kumar N D G Gamini Wijayawardhana Gamini Wijayawardhana ഇതാണ് N D Samarasinghe Thank you. බාහමෝල කට්ටිය කියන්න බෑ. එයා වෙනම දවසක බෙදනවා වෙනම. අර ගොල්ලන්ගේ නම් තිබෙන්නේ නැද්ද කියලා අහන්න. හරිය නම්. දැනගන්න නම් තිබෙන්නේ නැද්ද? ඔය ගත්තු ගත්තු අය ඒ කට්ටියට දෙන්න උවා නැත්නම් අය තබා හදනවා ඔය ලබාවට යන්නේ. අර මාත්‍යට නම් දෙන්නකෝ. එරංග එරන්ද සංජීව අතෝකා ලියනකේ එන්න අම්මා කුමාර විජය කුමාර අපි යන්න අයියා යනවා අජී වීරසිංහ සිංහ මේ කඩේ කරටකෝ අජී වීරසිංහ බලන්න දෙන්න අජී වීරසිංහ කුමාරට බත්තේ ගන්නේ ගුවන් කුමාර මේ දෙන්න කරට